Brasil. É, vamos falar de um país, não sei se você conhece, o país de, da Colômbia. Sim. Sim, agora se eu falo de, da Colômbia, você que acha? Que, que coisa, pensando na, na Colômbia, que, que você vai pensar, as pessoas, produtos, não sei, vai pensar. A cidade de Colômbia eu penso em Bogotá. Bogotá? Sim, Bogotá. É uma cidade muito conhecida cá, todos os brasileiros, todas as pessoas conhecem. Sim. Então, e... eu penso isso e penso em visitar também. Sim. E que pensar, por exemplo, das colombianas mulheres bonitas? Ou... Sim, eu creio que as, as colombianas são irmãs de las brasileiras, porque são muito bonitas as chicas. Bonitas também? Sim, porque as brasileiras também são bonitas tá cerca. Ah, e você fala espanhol? Sim, eu falo um pouco espanhol. ah um pouquinho. Ok. E, por exemplo, comida da Colômbia, você conhece eh, algo ou nada? Não conhece? Não, não conhece. E você sabe que a Colômbia tem como Brasil muito café? Você sabia isso ou não? Tem? Sim, tem muito como, como Brasil também. É, futebol, você gosta de futebol? Muito. Ah, que pensa do que acha do futebol da Colômbia? O que acha? Está muito fraco, Queres que melhorar mais. Melhorar? Tem jogadores que você gosta? Né? Sim. Ah, ok. É, por exemplo, se você poderia viajar para a Colômbia, você poderia viajar ou você teria vontade de viajar? Sim, claro, claro, claro. Eu amo viajar. Ainda Sim. mais que os países da América do Sul são muito lindos. Sim. Você, por exemplo, sabe o que quer dizer chévere? Não legal, não faz bem. É, chega, né? Chévere, chévere, chévere. Ah, chévere. Né? sim E os, última, última pergunta. as danças colombianas, você que acha das danças, como eles vão ah, dançar, por exemplo, Brasil é muita samba e na Colômbia, você que acha das danças? Não, não me gusta nada da... Tá? Não? Não, não, Porque eu não conheço nada, então vocês... Não sei. É rock samba. É a samba? Ok. Qual música qual música só? É reggaeton. Reggaeton? Ah, sim, é. Sim, reggaeton, like salsa, maluma. Sim, maluma. Salsa também, você conhece? Sim, sim. Salsa. Ok, muito obrigado. Obrigado. Boa tarde, como se chama? Michel. Prazer. Prazer. Eh, vamos falar sobre o país que se chama Colômbia. Não sei se você já escutou falar. Né? Que coisa você pensar agora se eu falo sobre Colômbia? Que, que coisa você vai pensar? floresta amazônica, floresta. floresta é, eu trabalho com permacultura, então tem um bambu é específico lá, só nasce na Colômbia, que é o bambu. Ah, é, as pessoas, muitas pessoas da minha área atravessam e vão até a Colômbia apenas para pesquisar esse bambu, porque ele é muito bom para bioconstrução. Ele aguenta grandes estruturas, tem um grande Yorkstown, que é um grandes construtores de pontes e tal, que ele utiliza esse bambu para sustentar as pontes e grandes construções. Ok. É, sabe você qual é a capital da Colômbia? Bogotá. Bogotá, muito bem. É, falando sobre, como se diz em português, população? População. Quanto acha que tem população colômbia? Muita população pequena? Não, não faço ideia, mas vou chutar em torno de 10 milhões. Muito mais, 48. É, sim. <laughs> Bom, não, pegando em comparação que um milhão e meio de venezuelanos estão no país de vocês, então ah, dá para ter uma dimensão que realmente... Sim, a verdade é muito bem. Ah, muito bem. É, você, sobre comida da Colômbia, você conhece coixas ou nada? Muito pouco, quase pouco. É, eh, para dançar, você como acha que dançar nos colombianos? Muito similar ao Brasil, parecido ou diferente? Acho que o estilo salsa, salsa. estilo tal, Ah, muito bem. Mulheres da, Brasil, de, da Colômbia, para você são bonitas como as brasileiras? Como acha elas? Interessante, eu trabalhei com uma colombiana de Bogotá e ela me falava algumas coisas de lá. E ela falava muito da questão de muito de bicicleta, que é uma grande malha de área de bicicleta, que ela sempre tentava ir ao trabalho aqui no Brasil de bicicleta, copiando o que ela fazia na Colômbia. Ah, sim. E incentivava e tudo mais. Então, quando se fala em mulheres colombianas, como eu conheci ela, eu acabo eh, pegando algo mais parecido mesmo com brasileiros, que vi que é um povo bem alegre, bem parecido com o nosso. Ok. Muito bem. É, você gosta de futebol? Sim. O que acha sobre o futebol colombiano? Ah, então, é, Copa de 94 eu não tive como não, não, não acompanhar o Valderrama. Valderrama, certo grande Copa de 94 que o Brasil ganhou, mas que, que tiveram grandes personagens né? então, é envolvidos também. E o Valderrama, é um grande personagem até hoje, representa o, o goleiro Guita, claro. Guita, não sei como não lembrar. Sim, claro. Muitas E atualmente qual o jogador conhece atualmente? É Olha, né? Como? Chicharito. Chicharito né? não. Chicharito é mexicano. Mexicano não, não Chicharito, desculpa. É, o que estava agora na última Copa, que jogou muito bem pela Colômbia aqui no Brasil, confundiu o nome dele. Ah, qual? Rames? Rames Rodrigues. Rames Rodrigues, isso. Confundi com... Sim, é, agora está muito bom. Muito bom. Última pergunta, pergunta, qual é a moneda do, da Colômbia? A moneda, aqui são reais. Ah, boa pergunta. <laughs> não, não sei chutar. Uma moneda que tem todos os países. Pesos, pesos. Pesos colombianos, sim. Isso mesmo. Muito obrigado, então. Obrigado, prazer. Obrigado. Muito bom senhor. como se chama? Júlio. Júlio. Júlio, Júlio César. Júlio César, Michel, prazer. É, vamos falar sobre um país que se chama Colômbia. Você já Colômbia. escutou falar de Colômbia? Bom, eu quero ir para lá. Como eu é queria? Gostaria, é? isso. quer, queres ir para queres Colômbia? Sim. Isso. E vontade. Vontade de conhecer. É, isso. E eh, que conhece da Colômbia, comida, as famosas Não, não conheço as Farc. Você <laughs> entendeu? É, é o que conheço de lá, entendeu? Mas não sei como é que é o povo receptivo de lá. Ah, é... Por exemplo, uma, uma, cantante que canta que é famosa, conheci uma mulher que tem o pelo é, loiro, é. cabelo loiro, uma mulher Cara, que, que... Ba... que está casada com Pique cantar eu Estou louco por vivir, louca, Isso, isso. Conhece ela? Ah, conhece. Shakira, conhece? Shakira, Shakira, é, eh, pô. Linda, linda. Linda, linda. linda. É da Colômbia. Ela. Isso, colombiana. que achar das mulheres colombianas bonitas? Porra, muito. No, novela colombiana aqui no Brasil. Muito famosa. Muito famosa. Sim. Todas lindas. Sim, tá, é, todas lindas. É, futebol, você gosta de futebol? Não, eu acho muito. Sim, conhecer um pouco o futebol colombiano, famosos jogadores. É. goleiro. Goleiro. Ah, Guita, é o... escorpião. <laughs> Cara, que, que, é, que a bola. Eu esqueci o nome dele. O... Iguita. Eguita, é, Iguita, é Iguita, Eguita. tem o. Também tem um, aquele cabeludo. Doido. O, ah, o. Valder. Valderrama, é, ela, Valderrama, é, ela, acabou. Vai lá. E de agora, conhece agora? Não, de agora. Marcal, James Rodrigues. Não, James, James Rodrigues eu até conheço, mas. Pô, esse é dois. <laughs> É esse é, eh, e você se, se, se lembra de Colômbia contra Brasil em 2014? Quando você, Brasil ganhou contra a Colômbia em 2014? Você lembra que. O tá. Brasil ganhou em ah. quartos de final. Ah, eu não me lembro, porque eu tava. tava preso. Tava preso. Tava preso. Não, não podia. E, televisão, não. não ah, é, então eu não. Okay. Eu, eu não assisti. Okay. Eu, é. mas a Colômbia, é, o coração é. Gosta muito? Falar, gosto muito. Sim. Entendeu? É, tipo assim, até porque é sofrimento é, dos moradores. Ah, então. Pô, é difícil o governo. Sim, sacar, corrupção. É, tipo assim, é, é, a corrupção da. Tipo assim, eu, eu vejo documentário. Sim. de colombiano É. Coca, tá ligado? Que coca? Trabalhando em coca, cocaína, coca, tá ligado? A produção. Ah, produção. de cocaína, tipo assim, ah, assim. Sim, sim, sim. Eles usam moradores. Ah, sim. Tipo assim, é. Ah, sim. É tipo assim, Pô, é, é triste, triste. Tipo assim, eu gosto de ver, mas gostaria de conhecer. Colômbia, tipo assim, é, o turismo de Colômbia, o país bonito. Correto. Um abraço e também, tá muito bem. <laughs> ok, muito obrigado, meu irmão, ajudo vocês tá bom, valeu, Muito obrigado. Uh, boa tarde, senhor. Como se chama? Rui Alipio. Rui Alipio? Fica Rui. R-U-Y. Rui. É, Rui. É, Sou o Michel, um prazer. É, eu falo da Colômbia, que você conhece da Colômbia, uma coisa que conhece, que é escutou, que ajudou. É né? O que eu, que eu vejo, ela passou até um pouco mais de evidência, é quando teve, não é que, que, que, Evo Morales, que quem? Evo Morales. Ah. Mas lá? Evo Morales da Bolívia, não? É Bolívia. Colômbia. Colômbia, por exemplo. Sabe de futebol, você... Ó... Futebol, é, o Colômbia tinha o Escobar lá que foi assassinado. Sim. E é, aí como é se chamava? É Esco, Escobar? Que era, foi assim? Não, não traficante. não, traficante não. Foi outro que se chamava também. É, aquele pé, ele fez um gol contra lá. Teve um fanático lá que, que acabou assassinando. Sim. Eu não tenho muito, muito conhecimento do teu país, não. Infelizmente. Não tem tanto, tanto conhecimento. Mas, por exemplo, eh, a comida colombiana, você já escutou falar da comida colombiana? Muito Bom, É, eh, pessoas famosas da Colômbia, uma cantante, por exemplo, não? Uma mulher, por exemplo, que canta é, Loca, Loca, Loca. Essa é aquela Shakira, né? Shakira. É. Eu não sabia que era colombiana. Não sabia. Ah, isso é colombiana. É, por exemplo, para dançar, você dança? Dançar? Dançar. Não, então? Eu sou samba brasileiro. <laughs> Samba brasileira. Mas que tipo de, de, música tem na Colômbia? Você que tipo de música conhece na Colômbia? Seria salsa. Né? Salsa, sim. salsa é país caribenho, Cuba, então, isso por aí. Sim, sim, como o Caribe, sim. Exato, exato. É, a capital da Colômbia, você sabe qual é? vou votar muito bem os, cor, os cores da bandeira. Não? E se você poderia viajar na Colômbia, você iria na Colômbia? Com certeza. Com certeza? Ah, ok. Muito obrigado. Muito amável.